मैं अज्जू भाई हूँ लोकेश गेमर नहीं हूँ पुनर्जन्म बेकार की बातें हैं बेकार की बातें ये सब फ्री फायर प्लेयर तुमको डायमंड किंग बोलते हैं ये सब बेकार की बातें हैं लाइव स्ट्रीम में तुम जब डायमंड बांटते थे तो क्या बेकार की बातें हैं डाउन भूल गए जब तुम सबको डायमंड बांटते थे जिसके साथ तुम फ्री फायर खेलते थे क्या वो बेकार की बातें हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं लोकेश गेमर का हम शकल बन के पैदा हुआ हूँ अगर ऐसा है तो मुझे नोबड़ा अज्जू भाई क्यों बोला क्यों तुमने कहा मेरे पास बहुत सारे डायमंड हैं इसलिए पिछले जन्म में मेरा नाम अज्जू था और तुम्हारा लोकेश हम दोनों साथ में कस्टम खेलते थे हम दोनों के साथ बहुत अन्याय हुआ है लोकेश हम लोगों को कस्टम में मार दिया गया था और हम लोगों को मारने वाला राय स्टारो बी टुके था क्या तू नोबड़े को अब भी नहीं याद आया नहीं <laughs> मुझे कुछ भी याद नहीं है अजू भाई अज्जू भाई राइस्टार और बीटू के कस्टम खेलने आ रहे हैं